之前我们就发现了一个现象，凡是报名我们培训的，提前拿了资料预习的朋友，他一边预习拿这个资料，哎，他一边就教课了，而且效果特别的好。相反啊，有一些朋友呢，就到现在越来越懒，提前报了名之后呢，我们工作人员让你预习，打三次电话，刚打第一次电话你就说你特别忙，一天十四节课没有时间啊，说不要再给你打骚扰电话。这些教练呢，我们也对比过，往往来到现场一看就预习的人，他的潜力是无限的，他未来上升空间特别大，一个月能赚特别。 得多钱？打一比方，他能赚四万块钱，对吧？那相对来讲，没预期，你提前有些经验、有些基础，可能教了挺多年课你可能还是赚那一两万块钱，这就是差距。有些人误以为来我们培训就拿一个证儿，对吧？一个医生上岗啊，你说考一个证儿，但实际不会做手术，一到手术台，对吧？一刀下去人没了。那教课实际是一样的，因为教课也是很实操的。你打的好不好？你教的好不好？你服务吧怎么样？你上课整个流程怎么样？体验感是不是有意思？每天是不是变着花样的来？ 这些东西都是实操性的。其实我们从来没有考虑过卖你证书，你过了就有，没过就没有。我们从来没有卖过证书，我们给你的是专业技能。我说的话你听懂就听懂，听不懂就算了。有些人就是周而复始的重复一些每天在做的日常工作，还抱怨着自己为什么没有办法提升，因为你对你的用户你服务没有到位，没有提升，对吧？你说你每天很忙，对吧？你重复重复在做你的事儿，你也不会提升的。所以我告诉你，你掌握方法。我先让你冷静一下，放空一下，你花点时间去预习。 你为了今后的大踏步前进做一个铺垫，好好预习来培训现场，效果会更好。